वेलकम बैक टू दी मॉडर टॉल्शन तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल सिक्स के ओनरशिप रिव्यू के बारे में आप सबको बताएंगे इस गाड़ी का ऑनेस्ट रिव्यू इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो मेरे साथ है वीरेंद्र जी जो कि इस गाड़ी के ऑनर है और जिनको ये गाड़ी खरीदे हुए लगभग सेवन टू एट मंथ्स हो चुके हैं तो आप सबको इस गाड़ी का अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो first of all sir thank you so much for coming on our channel तो सर ये एक्सल सिक्स का कौन सा वेरियंट है और आपको कितने का पड़ा ऑन रोड सर ये है one point five alpha okay और ये ऑन रोड मुझे पड़ गया 11 लैख और ऑलमोस्ट थर्टी टू थाउजेंड का ओके okay. कंप्लीट इसमें ये आ गया सारा सीट्स भी आ गई लेदर हम्म, सीट्स हम्म। आ गई एसेसरीज आ गई है हम्म, तो ये साथ में हो गया इसका सारे मैट वगैरह ओके जी तो मैं आपको बता दूं कि ये हरियाणा के प्राइसेज हैं हम हरियाणा के सिरसा में और ये प्राइसेज जो है state to state vary vary करते हैं तो सर अब ये बताइए कि आपका यही गाड़ी खरीदने का प्लान क्यों बना इस सेगमेंट में इस प्राइस रेंज में काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ जाती है और आपने किस किस गाड़ी के साथ कंपैरिजन किया और फिर एक्सल सिक्स का ही प्लान क्यों बना सर जनरली मेरी दो ही रिक्वायरमेंट थी एक तो गाड़ी पेट्रोल की ओके और दूसरा मिनिमम सिक्स सीटर हो जो हमारी फैमिली की रिक्वायरमेंट थी ओके तो अकॉर्डिंगली दो तीन गाड़ियाँ देखी चेक की हम्म। और सही बताएं जो इस रेंज के अंदर हम बोल रहे हैं eleven to ten to fifteen lakh के अंदर तो ये सबसे अच्छी गाड़ी जो मुझे लगी गाड़ियाँ और देखी एटिका थी डीजल में भी देखी कुछ गाड़ियाँ हम्म। और फाइव सीटर में भी गाड़ियाँ देखी जैसे इको स्पोर्ट थी हम्म। तो लेकिन वो कंफर्टेबल चलाने में जो इसमें मज़ा आया और कंफर्ट लगा इंटीरियर और सिस्टम सारा तो उनमें वो फीलिंग नहीं आई इवन करेटा भी देखी मैंने एक बार तो ओके okay. लेकिन उसमें भी वो कंफर्ट नहीं आया जो इसमें आ रहा है उसमें इंटीरियर का मज़ा नहीं आया हम्म, और जो इसका इंटीरियर सिस्टम अच्छा है इसका और चलाने में भी अच्छी है तो ओवरऑल आपको सीटिंग कंफर्ट और इंटीरियर्स के कम्बिनेशन के साथ ये गाड़ी काफ़ी अच्छी बिल्कुल सर बिल्कुल टेस्ट ड्राइव कौन कौन सी गाड़ी के साथ किया था वैसे टेस्ट ड्राइव तो काफ़ी हो गई सर एटीओस भी थी अच्छा और अभी ध्यान में नहीं है ये होंडा की थी अमेज ओके उसका भी था और दो तीन गाड़ी और भी थी ध्यान में नहीं अभी सारी ठीक है लेकिन इसमें सबसे कंफर्ट लगा जो तो सर आपने ये ब्लू कलर लिया जी और काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कलर को लेके भी कि वाइट ले ब्लू ले ग्रे ले तो आपका ब्लू का फाइनलाइज कैसे हुआ ब्लू का एक्चुअली मेरे पास पहले वाइट थी कार okay. दो तीन कार वाइट थी एक फ्रेंड के साथ हमने देखी ब्लू है उसके पास हम्म, हम्म। तो दो तीन कलर मैच किए तो बस पसंद आ गया रॉयल ब्लू ये लगा कि अच्छा लगेगा और अच्छा। कई लोगों ने अपने फ्रेंड्स ने फैमिली ने पसंद भी किया इस कलर को हम्म। और बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की माइलेज क्या मिल रही है आपको इस गाड़ी से माइलेज सर अगर आप डिसेंट स्पीड पे चलाओगे मान लो वन ट्वेंटी ना करके आप नाइन्टीज हम्म। हंड्रेड पे चलाओगे हम्म। तो भी सेवनटीन एटीन की मिल जाती है माइलेज और अगर आप और अच्छा करोगे सेवेंटी स्पीड पे आओगे हम्म। तो ट्वेंटी प्लस भी मिल जाती है माइलेज ओवरऑल मैं निकालूँ लोकल और हाईवे सारा करके तो फिफ्टीन सिक्सटीन की तो मिनिमम है नहीं तो सेवनटीन एटीन की भी एवरेज ठीक है इसकी अभी तक कितनी चल चुकी है गाड़ी सिक्स थाउजेंड सिक्स थाउजेंड जी तो आपका experience I think hill station पे भी रहा है बिल्कुल हम गए हैं तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा कभी आपको ऐसे लगा कि पावर में कमी आ रही है ऊपर चढ़ाते हैं या uh, आपको लगता होगा कि गाड़ी पीछे जा रही है गियर लेग्स की दिक्कत आ रही है या फिर माइलेज आपको क्या मिली वहाँ पे नहीं जो आपने क्वेश्चन पूछा जब हम प्लानिंग कर रहे थे जाने की हम्म। तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन था हम्म। कि वहाँ जा रहे हैं तो क्या रहेगा कैसी है गाड़ी जो हम्म। जैसे लंबी गाड़ी है हम सोच रहे हैं तो शायद उतनी पावर ना हो इसके अंदर हम्म। ठीक है तो लेकिन हम गए मकलौडगंज हम्म। गए डलहौजी गए तो उस साइड गए तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कंफर्ट हम्म। भी अच्छा रहा और माइलेज वहाँ पे 15 16 की मिल गई हमें ओके बिल्कुल तो कितने अच्छा लोग गए थे आप तो हम चार जने थे चार मतलब जने फ्रेंड से तो आपका लगेज भी होगा लगेज बिल्कुल लगेज तो के लिए हमें जो लास्ट वाली वो सीट थी वो नीचे रख के तो लगेज बहुत स्पेसिस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पूरे ट्रिप के ड्यूरेशन में आपको कभी ऐसा लगा चार लोगों के साथ या आपने कभी फुली लोडेड गाड़ी के साथ भी ट्राई किया हो कि ओवर मीन्स आप ओवरटेकिंग कर रहे हैं जी जी तो पिकअप में कहीं प्रॉब्लम आई नहीं पिकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं आई पिकअप में वैसे ही हमने देखी है हाईवे के अंदर जो और भी चेक किया हम्म, हम्म, हम्म। तो सिक्स टू सेवन फ्रेंड्स भी गए हैं सारे लोग एक साथ में तो पिकअप में कोई दिक्कत तो नहीं है गाड़ी में आपको पावर की पूरी मतलब हाँ, पावर, पावर से पूरी सेटिस्फाइड है बिल्कुल एवरेज से भी सेटिस्फाइड है और ड्राइविंग की बात करें आपको ड्राइविंग में कितनी स्मूथनेस लगती है आपको लगता है कि गियर लैग्स है या फिर स्टेयरिंग जो है वो हैवी ज़्यादा है लाइट ज़्यादा है उतना मज़ा नहीं आता ऐसा कभी नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं बल्कि बता रहा हूँ इंटीरियर तो बहुत इसका अच्छा है हम्म। और कंट्रोल भी अच्छा है कंट्रोल अच्छा मैं नाइन्टीज़ हंड्रेड की स्पीड पे ब्रेकिंग सिस्टम हम्म। भी चेक किया है हम्म, और और जो इसका क्रूज़ कंट्रोल वगैरह जो और फीचर्स हैं तो हम्म। बड़ा बड़ा कंफर्टेबल जो सीट है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो तो लॉन्ग ड्राइव पे आपको कभी ऐसा लगा कि थकावट जो है वो हो रही है सीटिंग कंफर्ट नहीं बिल्कुल नहीं बहुत अच्छा। कोई दिक्कत नहीं और बात करें सबसे अच्छी चीज़ों की आपको गाड़ी में कौन कौन सी चीज़ें सबसे अच्छी लगी पॉजिटिव लगी सबसे अच्छी तो सीटिंग सीटिंग जो इसकी सीट्स हैं जो सीटिंग जो सीट्स का डिज़ाइन है वो बहुत कंफर्टेबल है और उसके बाद जो इसका कंट्रोल है म्यूजिक सिस्टम अच्छा है प्लस हम्म। जो क्रूज कंट्रोल मिला है हम्म। इतने कम जो मैं बोलूँगा कम पैसों के अंदर आप मान लो हम्म। ठीक है इस रेंज के अंदर क्रूज कंट्रोल मिलना ये गाड़ियों में मिलता ही नहीं है मैंने और भी एक चेक किया था नेक्सोन का बताना भूल गया आपको वो भी गाड़ी देखी अच्छी थी सब था लेकिन क्रूज कंट्रोल उसमें भी नहीं है तो क्रूज कंट्रोल ये एक बड़ा प्लस पॉइंट जी इस गाड़ी की ब्रेक्स आपको कैसे लगी ब्रेक्स सही लगे सर अच्छे मैं बता रहा हूँ नाइन्टीज के हंड्रेड की स्पीड पे दो एक दो बार सिचुएशन हुई हम्म, हम्म। एकदम से ब्रेक लगाने लगे तो कोई दिक्कत नहीं आई और सस्पेंशन सिस्टम की बात करें इस गाड़ी के सस्पेंशन भी सही है सर पहाड़ी एरिया में गए जाओ उस तरह से हम्म, तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि कंफर्टेबल नहीं है मतलब अच्छा। कहीं आपको ऐसे खड्डे ऐसे नहीं लगे कि बहुत ज़्यादा मतलब नहीं बिल्कुल भी नहीं नहीं नहीं बिल्कुल जो एस यू हम फीलिंग लेते हैं हम बोलते हैं कि छोटे मोटे शॉकर्स हम इग्नोर कर देते हैं हाँ हाँ तो उनकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और म्यूज़िक uh, सिस्टम की बात करें कभी आपको ऐसा लगा कि टच में लैग है या फिर म्यूज़िक uh, सिस्टम का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं अपर कार प्ले है कनेक्ट करते हैं जैसे मैं आईफोन इससे कनेक्ट कर रखा है सारा हम्म, हम्म। तो बड़ा अच्छा सिस्टम जो हम सीरी वगैरह यूज़ करते हैं सारे ओके वो तो सारी फीचर्स हैं इसमें अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी लगी जो कि आपको नेगेटिव लगे और आपको लगता है कि मारुति सुजुकी को इम्प्रूव करना चाहिए थे नेक्सा को इम्प्रूव करना चाहिए थे जी सर देखो एग्जैक्टली तो ऐसा कुछ नहीं है जो hmm. मेरी रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग सब कम्प्लीट है ओके दो चीज़ें हैं जो मुझे प्रॉब्लम है एक तो लाइटिंग की जो मेन इसकी हेडलाइट है तो hmm. आज मैं चेक भी करवा के उसको okay. तो उसकी लाइट उतनी हाइट पे नहीं जा रही जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं गाड़ी से ठीक है इवन मैम बलानो भी देखी है और भी गाड़ियाँ हैं इन्हीं की नेक्सा की mm-hmm. तो उनमें लाइटिंग अच्छी है इसमें थोड़ा लगा mm-hmm. तो मैं सर्विस स्टेशन गया तो उन्होंने थोड़ा सा किया उसको एडजस्ट mm-hmm. देखते हैं अभी कैसे रहता है और दूसरी जो चीज़ है जो मैं आपको बात कर रहा था नाइन्टीज़ पे हंड्रेड पे मैं चला रहा हूँ बड़ा कंफर्टेबल है सब सिस्टम है लेकिन यही गाड़ी जब 120 पे चलती है 110 120 पे तो वहाँ जैसे कहते हैं ना कि ऐसे लगता है गाड़ी थोड़ी हल्की है उतनी सेफ फील नहीं होता गाड़ी के अंदर बैठे हुए कॉन्फिडेंस नहीं आता हाँ उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता ये लगता है गाड़ी चल रही है हम्म, हम्म। ठीक है कंफर्टेबल है लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आता गाड़ी उतनी सेफ है जैसे नाइन्टीज हंड्रेड पे लगता है कि ठीक है यार कोई भी दिक्कत है ब्रेकिंग हो जाएगा तो वो थोड़ा लगता है लेकिन वहाँ भी चला के देखा गाड़ी ठीक है सेफ है साउंड की जरूर थोड़ी सी है जैसे हम कुछ गाड़ियों में देखते हैं कि जो बाहर की साउंड है हाँ, हाँ। वो काफ़ी हम बोल देते हैं साउंड प्रूफ बोल देते हैं इस तरह की चीज़ें हाँ, हाँ तो वही मैं है थोड़ी सी बाहर की नॉइस है इसमें बाहर की नॉइस यानी कि विंड नॉइस अगर आप कहें या फिर जो टायरों से जो नॉइस आती है नीचे से आप विंड नॉइस कह सकते हैं टायरों की नॉइस की कोई ऐसा कुछ नहीं है ओके जी तो दोस्तों हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए हर गाड़ी का रिव्यू लेके आए और पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है आपकी जो कन्फ्यूज़न है गाड़ियों को लेके वो हम दूर करें तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो कि आप हमारे लिए कर सकते हैं और आपके लिए सिर्फ एक या दो सेकंड का काम है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो दोस्तों ये था एक्सल सिक्स का एक honest ownership review so once again thank you sir for coming on our channel so मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ so thank you guys for watching this video thank you जय